Mais qui t'a dit qu'on pouvait pas le faire Écoute pas les gens dans la vie, fais tes fers eh, Mais qui t'a dit qu'on pouvait pas le faire Bang, qui t'a dit qu'à le secteur poto, y pas de connexion noire Au cours de la street, les mains doulées au micro, featuring historique faut pas respect et sage de bite À garde rue, y'a aucun arbitre, on trahit pas les pour du fric Mon corps en France, mon cœur en Afrique, je fais des love Mais ça m'empêche pas de kicker et de faire des rap Oui des entraves, tu parles mal sur net, polo, ça t'attend, t'attrape tout à des thunes, j'ai le cœur amer. Toujours déter, même dans la galère. J'ai du bon son, donc on me sollicite. Je veux gagner ma vie dans l'illicite. Écoutez pas les on m'a dit, commerce dans la vie, c'est maladie. Vise le sommet, master, y'a Dieu qui pourra t'arrêter. On nous dégoûte, moins plutôt qu'une des depuis. Vivre en paix, en harmonie dans la vie, c'est ça le but. La vie sur cette terre est éphémère, c'est moi qui te le dis. Mon plus grand rêve, c'est de vivre éternellement au paradis. Yeah. Mais qui t'a dit qu'on pouvait pas le faire Écoute pas les gens dans la vie, fais faire ça années passées par terre Me rappelle que j'ai mes deux bras Mais qui t'a dit qu'on pouvait pas le faire Écoute pas les gens dans la vie, et faire ça Toutes ces années passées par terre Me rappelle que j'ai mes deux bras Qui t'a dit que dans la musique on pouvait pas se mélanger Que je retournerai à l'usine pour que mes gosses puissent manger qui t'a dit qu'après 4 Rocco, le sait plus rapper gros de sais pro, qu'on sait beau avant Casa del Papé Qui t'a dit qu'un jeune Macron serait mieux qu'un vieil Hollandais Que de lécher le à ton patron bougera tous tes courants d'air Qui t'a dit que je ferais un carnage le soir papy rependrait J'invite ces mioches à mon mariage si à Nordal le landais Qui t'a dit qu'un oisier c'est qu'il avait pas talent banan Qui t'a dit que ton ami c'est celui qui tiendra sa langue Qui t'a dit que demain je serai là où j'étais hier Que deux nains peuvent pas te piétiner comme ils Yeah, mais qui t'a dit qu'on allait pas le faire À chaque morceau, un nouveau flow, un nouveau tas de verre Un un sauvage dans les parages, drap Je maîtrise tous les rouages de mon art, appelle-moi Dav Sinatra Mais qui t'a dit qu'on pouvait pas le faire Écoute pas les gens dans la vie, fais tes fers hein. Toutes ces années passées par terre Me rappelle que j'ai mes deux bras Yes.